The name of the subject is called as emotional intelligence. If IQ is IQ is what? It talks about your intelligence. It's a quotient which talks about your intelligence. It talks about your aptitude. It talks about a lot of stuff. The cognition. Emotional quotient is uh, uh, emotional quotient uh, talks about how good, how intelligent are you in the subject of emotions. And that's what five aspect. The first aspect is called as self-awareness. तुम्ही स्वतःच्या moods बद्दल, feelings बद्दल, आपल्या emotions बद्दल सजग आहात का? That is self-awareness, which is the most important of those five. Second is self-regulation. तुमचा मूड खराब आहे आज तुम्हाला राग आलेला आहे पण एका कलिगला किंवा एखाद्या बॉसला किंवा एखाद्या स्टुडंटला तुम्हाला राग आलेला आहे पण तो तुम्ही कशा प्रकारे एक्सप्रेस करता तो स्मूथली एक्सप्रेस करता का तो विचित्र प्रकारे मॅनेज करता that is called as self regulation म्हणजे आता एक महत्वाचं लेक्चर घ्यायचं आहे आणि मोबाईलवर काहीतरी मित्राचा फोन आलाय तर वेळेवर लेक्चरला जाता का फोनवरच बोलत बसता is self regulation The third part is, can you motivate yourself? If you look at a great sportsman, if you look at a great businessman, great politician, great celebrities, they have an immaculate understanding how to motivate themselves. या आता आमचे डी एस के साहेब आहेत पुन्हा डाऊन अँड आउट झालेले आहेत पण आवाज बघा त्यांचा त्या सहारा ग्रुपच्या याला सुब्रतो रॉयला जेलमध्ये टाकलं तिथून तो पुस्तक लिहायला लागला तिथून आर्टिकल लिहायला लागला ते नेवर ते just never give up whether it is Winston Churchill Mahatma Gandhi M S Dhoni घ्या विराट कोहली घ्या यांची एक हॅबिट असते की ते स्वतःला बरोबर मोटिवेट करू शकतात सचिन तेंडुलकर घ्या चौथा याच्यातला ऍस्पेक्ट आहे फर्स्ट वॉज सेल्फ अवेअरनेस स्वतःबद्दल सजगता सेकंड वॉज सेल्फ रेग्युलेशन स्वतःचे इमोशन तुम्ही कंट्रोल करू शकता का थर्ड थर्ड काय होतं can you motivate yourself? If you can control your emotions, you can motivate yourself as well. The fourth aspect of it was it's called as a psychological term called as empathy. Empathy दुसऱ्याचे इमोशन्स तुम्ही ओळखू शकता का म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला तुम्ही जेव्हा रागा रागात काहीतरी क्रिटिकल फीडबॅक देता किंवा एखादा विद्यार्थी नापास झाला आहे किंवा एखाद्या कलिगचं तुम्हाला काही मागणं आवडलं नाही तुम्ही त्याला काहीतरी व्यक्त केलं किंवा कोणासोबत काही दुःखद घटना झाली आहे कोणी डिसअपॉइंटेड आहे कोणी काही सेटबॅक्स म्हणून गेले recognise their emotions friends if you cannot recognise your own emotions तुम्ही या चारींपैकी काहीच करू शकणार नाहीये जेव्हा तुम्ही हे चारी करू शकत नाही तेव्हा तुम्ही वर्क प्लेसला काय कोणत्याही प्लेसला you cannot build bonds you cannot build relationship So any of one of you who is struggling in life with his own relationship at family place, at work place kindly look into the first factor, you probably are not aware about your emotions. तुमचा राग तुमचे फ्रस्ट्रेशन तुमचं इरिटेशन सगळं आहे तुमच्यामध्ये तुमचे रिलेशनशिप चांगले नाही आहे ना तुमचं मत जगाबद्दल असं आहे की सगळेजण फसवे आहेत सगळेजण वाईट आहे सगळेजण मला फसवतात मी खूप चांगला आहे मी खूप चांगली आहे you will not be able to build relationships तुमचं स्टेट ऑफ माइंड समजा का सारखं बिघडत असेल तुम्हाला मूड स्विंग्स असेल तुम्हाला कंटाळा येत असेल लेथार्जी येत असेल सारखा राग येत असेल फ्रस्ट्रेशन असेल इरिटेशन असेल एंगर असेल तुमच्यामध्ये इरिटेशन्स असतील uh, think a before that issue becomes critical पुढचे पंधरा वीस मिनटं जस्ट ऐकून घ्या I think it will very very helpful to तुमच्या की असं किती जणांना राग येत नाही हात राग येणार राग येत नाही राग येत नाही स्वतःचा पण नाही ज्यांना राग येतो ते हात वरती करा बघितलं की राग सगळं लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम नाहीच आहे सगळ्यांची रिलेशनशिप म्हणजे मक्कल असे कोण आहे बाबा हातवरती करा बॉस बद्दल खूप आदर असणारे लोक हातवरती करा खूपच आदर पण जे कोणी असे आहेत की त्यांना राग येत नाही प्रश्न नाही आहे त्यांनी चालले जा तुमच्यासाठी हे सेशन संपलेलं आहे उगा घ्या काहीतरी करा त्यांना राग येतो संताप येतो इरिटेशन होत धडधड वाटते भीती वाटते अशा हात वरती करा म्हणतो भीती नाही वाटत कसलीच त्या देवाने जन्म दिला त्यांनी हे सगळं लोणच्या त्या सारखे सगळे इमोशन टाकून दिलेत ना हे सगळे आहे सगळे तुमच्या तुमच्यामध्ये पण आहेत हा म्हणजे संत महात्मा महान आत्मा soul harmony peace of life असे जे शब्दांमध्ये आहे त्यांनी चालले जात त्यांच्यासाठी So shall I begin? And exactly uh, this subject is तुम्ही का माझं मोठ्याने रिपीट कराल का? So we can finish it quickly. Yeah? कारण की मी त्याच्यातलं शिक्षकच आहे ना मी लोकांना समजणार का तोपर्यंत जाणार नाही एवढं मात्र ठीक आहे तर तो समजलं असेल तर जोरात आपण बोलूया the first step of being emotionally intelligent is self awareness से The second step is self-regulation. Self the third step of being emotionally intelligent is motivation. एक आई जसं आपल्या लहान मुलाचं तो बोलत जरी नसला तरी तो का रडतो हे सांगू शकते that is highly being empathetic so if your boss knows when you are in a bad mood आणि त्यांना काहीतरी बॅड न्यूज द्यायची तो he gold soon he puts a tap on your shoulder and takes you for a tea or maybe for drink for boys he showing empathy a colleague of your when you are in a disappointing mood uh, tells you a good perspective. This is empathy. and the fifth point is, can you build relationships? If you are a leader, if you are a good HOD, if you are a good professor, you should have good relationship with your students. No chance. असायलाच पाहिजे